बनाओ वीडियो बनाओ कोई जवाब देने वाला नहीं था ना अभी तुम्हारा बाप इधर आ गया तुम्हारे को रिप्लाई देने के लिए समझा पहली फुर्सत में निकल sound testing testing. Sound testing. Sound testing. Check, check, check, check, check. निकल लौड़े पहली फुर्सत में निकल कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल समझा खाता इधर का जाता है उधर का आदर चोट पहली टिकट निकाल और भाग उधर इतनी चक्कर खाई तेरे माँ ने कि तू कन्या राशि पैदा हो गया हा? जब देखा भोसड़ी के इधर मार खाता है उधर मार खाता है हा? जैसे छाटू है ना उधर उन लोग की गांड फटी पड़ी है मेरे से समझा ये जुम्मा जुम्मा चार दिन में तो अभी तो पिक्चर चालू होने का बाकी है नाम गिर रहे भेड़चोत अभी तो तुम्हारा फिल्म बनाना बाकी है अभी समझा जब जब तुम लोग मेरे के खिलाफ बात करेंगे ना तुम्हारी माँ चोपते रहूंगा मैं समझा sound sound sound sound check check and check check check check check तुम्हारा काउंटडाउन चालू हो गया तुम्हारा हिंदुस्तान में बाप पैदा हो गया जिसका नाम है डीजे एस एन के समझा समझा चेक चेक समझा रहे तुम लोग हाँ? बहुत शानी लोग है तुम लोग तुम्हारे को रिप्लाई कोई नहीं देगा तुम्हारे बाप तुम्हारे बाप डीजे एस एन कैरी